ありがとうございますご挨拶してから帰ろうかはい足は5番になりましたかお手手も1番になりましたかはい足を前に出しました手はゆっくり上に上げましたかそーっと開いて下ろしましょうでは大きな声でご挨拶どうぞ 啊，这么就重吗？